тебя вертикалка включена? Нет. Включи ее. У тебя а, 60. Вот И теперь в, в этом full скрине поставь. Да у меня так full скрин уже стоит. Рафлан еще. А, вот терсу. Конечно. там на изи пробу. Чё, пацаны, 46 100? Да? Да. От дуала до 100. Иди нафиг, выходи из уровня. И все. Я его прошел. Что я вот сейчас у меня как раз прет пока что. Пока что вот я дохожу, сейчас туда. У меня есть шанс, в принципе. Да зачем так рано нажимаю, блин? Я дебил? Что я делаю? Боже мой. Я не могу пройти дуал. В смысле тут баги какие-то? Не понял. Я ничего не делаю, он спукался. Рахлан. ГГ, ясно. Пошел нахрен. Иди просто в жопу. Иди просто в жопу. 2153